y la mi vida pues siempre voy eh, andar descalza, cuidando bedias, cuidando vacas, allenando eh, eh, eh, eh y hongo, que no sé cómo tengo cabeza, cargas de herba, pasados eh, de verde, a la fuente, la todo, todo lo teníamos que acarretar a la cabeza. Eh, eh, con madrinas de clavos que íbamos por unos caminos estrechos y tropezábamos con las piernas, que a mí ponían mi gromos en medio para que me relajara. Y, con el culo al aire, eh, tú sabes lo que es las vacas, Nería Caldoño, daba en la primavera, quedaba un nordeste que coraba, que traíamos unas batinas raídas, trillas y no traíamos ni culero, que ventilación teníamos. Y con unas tripas como faroles que yo no sé cuál tenía más hambre, si las vacas, si no. Eh, en entre día había palos separados y pel medio fraos de vecinos que tenían más que hacer porque los míos ya no tenían nada. Entonces tenía que pasar por ellos, pero yo los hacía para que cuando pasaran echaran unos buenos bocados y de, mientras pasaba decía yo, ni tragado Y después echaba las al agua a ver si se os inflaban un poco las vacías, las provinas, porque aquello. empezaba a despuntar la primavera eh, y, las mm, retanas, las cañinas, los tarmos, yo iba quitando, yo los y estaban cara para arriba, yo pelar tarmos de los árboles y y, era lo que comía porque no, tenía, no había nada, lo del genal había acabado, las herbas en no habían nacido, y decía yo, de un poco, de un poco que se vos las vacías.